Hamparan alam terbentang luas Rentetan pepohonan pemberi udara Silih berganti menguasai bumi Sang pencipta izinkan untuk dinikmati Jangan kotori Jangan cemari Dan pepohonan pemberi udara Silih berganti menguasai bumi Sang pencipta izinkan untuk dinikmati